Δουλεύουμε τα 180 γραμμάρια βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μαζί με 150 γραμμάρια ζάχαρη να μαλακώσουν. Ενσωματώνουμε ένα-ένα τα αυγά Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προσθέτουμε τα 150 ml γάλα και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. 5 γραμμάρια μπέικιν και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με μαχλέπι, κακουλέ, τις βανίλιες το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και να κατέβουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Κάνουμε κορδόνια από την ζύμη. και δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Τοποθετούμε τα κουλουράκια μας σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλήφουμε με κρόκο αυγού. Προαιρετικά πασπαλίζουμε σουσάμι. και ψήνουμε τα κουλουράκια μας στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!